Мясо! Кабан, ты здесь? Albatta buradayız. Конечно, я здесь. Индус, он geri kaytar daha. Индус, верни мне обратно. Духи нет, Вот эти духи и вот этот вот крем. Откуда у тебя это? Не было хорошо с тобой. Я буду где скучать, Леня. Ну почему? Ну почему? Потому что мы находимся в разных матах. Мы не можем быть вместе. Ну, передай. Нет, убей эту муху! Передай мне по блютусу. Алло, да? Алло, да. Тут можно не переводить. Тебе ничего нельзя доверить. Когда ты должен был забрать уже это? Мы же рискуем. Я так понимаю, это вызов. Это вам нельзя доверять. Вы же должны были передать нам это. Хорошо. Мы будем разговаривать по-другому. Завтра в три. Без опозданий. Это нам нельзя доверить? Подумаешь, один раз облажались. Итак, кто у нас следующий готов отвечать? Прошу. Вашу зачетную книгу, пожалуйста. Так. А, это что такое? Это что у вас такое? Это как называется? Это вообще, вы понимаете, что вы делаете? Что это такое? И что это у вас на голове? Блин, Ерема, я так нервничаю. Успокой меня, только ты это можешь. А где Ксюша? На маникюре вроде. Значит, можно выпить тенечку. Давай. Ну что ж, Юрий, завтра у нас ответственный день. Надо подготовиться. Я так рада, что ты сейчас рядом. Да, но завтра мы будем по разные стороны. Значит, нам следует сегодня повеселиться. Завтра ответственный день. Нужно, нужно успеть нашу мафиозу. Ветер шумит негромко, Листва шелестит в ответ. Идет не спеша девчонка, Девчонке 16 лет. Сынок, прощай, я больше не увижу тебя. Пап, мам, кто это? Пора идти. Чужие губы тебя ласкают, Чужие губы шепчут тебе. Пора. Ребята, я решил, я пойду один. Люля, мы же с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, мы отвечаем тоже вместе. Мы пойдем с тобой. Я не могу рисковать вами. Это касается только меня. Ты, кстати, руки помыл. Ерема, ты где? У нас же через 20 минут сходка. Я на Светлане. Меня не интересует твоя личная жизнь, давай быстрее. Ты чё? Я на остановке. Принес? Принес. Индус. Как договаривались, три фильма и новый альбом Билана.